Olá pessoal, aqui no 29 dia da agenda aqui da campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, aqui penúltima, penúltimo dia de agenda aqui em Londres. Ontem tivemos várias agendas importantes, assim como outros países, principalmente para falar da importância né, do que esses países possam atentar para é, violação dos nossos direitos. Então, ontem tivemos uma reunião com setores importantes de empresa que tem uma responsabilidade importante na importação e no consumo dos produtos que vêm das áreas de conflitos de terras indígenas. Então foi um momento importante da gente apontar para esses empresários que eles têm uma responsabilidade muito grande e o dever de frear essas é, é, esses ataques dos nossos direitos, né, de frear a importação desses produtos que estão prejudicando as nossas vidas nos territórios. Também podemos conversar com a academia, né, fomos falar na Universidade da Economia aqui de Londres, uma universidade muito importante, da qual tem né, como alunos a maior parte é, os brasileiros. Pudemos dialogar e falar da importância da aliança da academia, do reconhecimento dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas como aliado ao conhecimento da ciência né, dentro das universidades. Então foi uma agenda muito positiva, tivemos uma presença muito grande dos alunos, dos professores que manifestaram uma aliança junto conosco conosco na defesa do direito dos povos indígenas.